Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer les annonces sur Internet. Alors si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment, mais vraiment tanné des annonces, comme moi, il suffit juste d'installer la, chose que je vais vous montrer à l'instant. Alors vous allez sur euh, votre moteur de recherche. Ça, ça marche juste avec Google Chrome. Alors ça prend Google Chrome. Alors qu'est-ce que vous faites, c'est vous allez sur, euh, sur le Chrome Web Store et vous allez ici sur Adblock. Vous cliquez ici. Alors, Adblock, ça le dit, c'est <clears throat> ça bloque les, annonces. Alors, vous faites. Alors, ça, c'est l'extension de, Google Chrome. Alors, quand vous, arrivez ici, vous cliquez sur gratuit. Vous faites ajouter. Et il va apparaître dans votre barre de téléchargement ici. Ça, vous pouvez le supprimer. Et quand il va être prêt, il va apparaître ici en haut. Alors là, une page apparaît ça nous explique un peu c'est quoi le bloc Vous pouvez même faire des dons, mais ça c'est vraiment pas important Vous pouvez faire jusqu'à 400 pièces. Je pense pas qu'il y en a qui ça le temps vraiment de donner 400 pièces en tout cas. Là, vous pouvez faire X, c'est vraiment pas important. C'est eux qui ont créé ça, mais c'est pas important. <laughs> Alors, faites X. Alors, ça dit qu'il est ajouté à Chrome. Alors, vous pouvez faire ici. Et quand vous pèsez ici, vous pouvez voir au total, il a bloqué combien d'annonces. Au total, total. Et c'est juste sur cette page combien il y en a bloqué. Alors, vous pouvez marquer si vous vous affichez le bouton ou pas. Si, euh, je veux dire, s'il monte, si vous, voulez voir à combien d'annonces vous êtes rendu, vous pouvez choisir pas. Alors, vous pouvez le désactiver, euh, vous pouvez bloquer une pub. Alors, je vais vous montrer un exemple de comment bloquer une pub. Oups, c'est ma vidéo. Donc, <laughs> comment bloquer une pub, je sais pas, moi, on va aller... Euh, on va aller, mettons, sur YouTube. Là, vous voulez bloquer une pub, ben il n'y en aura pas vraiment, mais en tout cas... Mettons, on va dire que c'est une pub. Là. vous allez ici sur AdBlock. vous faites bloquer cette pub. Et là, vous glissez ça jusqu'à temps que la pub disparaisse. Et quand la pub a disparu, mais vous faites OK. Moi, je ne ferai pas là. C'est pas une pub, là, c'est une vidéo. Ok, niaise là. Oui. Putain. Ouais. capable. M'a donné un bon biscuit. Ah oui. En tout cas, m'a fait annuler. quand, quand elle, la pub a disparu, vous faites OK. Alors, c'est juste ça. Et j'ai un petit peu de misère là-dessus, moi, là. Encore de la misère. Bon. <laughs> Alors, désolé pour les problèmes. Alors, c'était pas mal ça. Euh, il y en a plein de sortes ici. Hein. Il y a AdBlock Premium. Euh, il y en a, a 3-4 autres. Moi, je pourrais jamais de chance, j'ai télécharge tout. <laughs> c'est à vous de décider. Mais ça va quand même bien faire alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour un, prochain tuto. A plus.